mbali na kuwepo kwa resources nyingi sana ambazo zinaweza kuwezesha wewe kujifunza chochote ambacho unataka katika dunia hii, lakini bado kumekuwa na changamoto nyingi, hasa katika kujifunza masuala ya graphic design. Uh, ukishafahamu kwamba wewe unahitaji kuwa graphic designer wa aina gani na una malengo gani, bado unayo kazi kubwa sana ya kuweza kujifunza na kumaster ujuzi ambao utakuwezesha wewe kuingia katika kari au kategori ambayo unataka kuwa. Hiyo nitakuwa corporate designer, unataka kufanya package designing, unataka kufanya motion graphics, web development na mambo mengine kama hayo. Bado unayo kazi kubwa ya kufanya hasa katika kujifunza. Internet inaweza kuofa kila kitu ambacho unahitaji kukifahamu, lakini lazima ujue namna gani ya kuweza kukitafuta au kusearch ah, hicho kitu. Watu wengi wanakutana na changamoto ya namna gani wajifunze na wajifunze wapi masuala ya graphic design nje ya mfumo wa shule. Basi wacha leo tuzungumze kuhusiana na swala hilo. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Um, mi niko poa. Kama wewe pia uko vizuri, hakikisha kwamba una thumbs up, bonyeza like kwenye video hii, lakini pia bonyeza like ili kushow love na ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kama hauko vizuri pia usijali, hakikisha kwamba unafanya unachokipenda ili uweze kuenjoy maisha, kwa sababu always katika maisha ukifanya unachopenda basi hautakaa uchoke. Karibu katika chaneli hii ambayo tunajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na ubunifu kwa maana ya creative design. Tunajifunza mambo yote yanayohusiana na photograph, videograph na bila kusahau masuala ya teknolojia. Kwa karibu, kama uja subscribe hakikisha ume subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila nikiweka video uweze kuwa notified na kuja kujifunza. Uh, kama nilivyosema kwamba bado kuna changamoto kubwa kwa watu wengi kujua ajifunze kitu gani mbali na kwamba watu hawafahamu hata kategori zipi anaweza akafolu kama designer, lakini bado changamoto kubwa ni kujifunza au nijifunze wapi. Uh, ukishatambua kwamba wewe unahitaji kuwa uh, designer wa aina gani, kwa mfano wewe unataka kufolu kwenye corporate design eh, ufanye mambo ya logo branding na nini eh, business card ufanye mambo ya eh, brochures ambazo ni corporate uh, company profile na vitu vingine kama hivyo ni muda sasa wa kuanza kujifunza na kujua ni wapi unatakiwa kuanza kujifunza. Um, kama nilivyosema kwamba kwa wale ambao hawaendi shule, kwa wale ambao tunajifunza kupitia njia zingine ambazo ni mfumo, basi lazima tuwe connected na masuala ya internet au tujifunze kupitia watu wengine ambao wametutangulia. Bahati mbaya zaidi ni kwamba watu wengi sana ambao wana ujuzi hata katika nchi yetu na maeneo mbalimbali wako bize kutengeneza pesa, so ni ngumu sana wao kutenga muda kuweza kufundisha wewe namna gani ya kufanya. So wachache ambao tunajitolea kufundisha, tunaamua kufanya hivyo ili kuhakikisha na watu wengine mnapata elimu zaidi. Lakini kikubwa ambacho natakiwa kuelewa kwamba lazima upate sehemu ya kuanza kuwa mentor. Lazima ujue kwamba nahitaji kujifunza, it's okay unaweza ukatumia resource mbalimbali uka search Google, of course Google, YouTube, kuna kila ambacho unataka wewe kujifunza, lakini je, ni sahihi kwa wakati huo? So unaweza ukajifunza kupitia hizo njia na kukutana na back and forth nyingi ambazo zinaweza kuchelewesha wewe kuanza kufahamu vitu vya msingi na kufikia karia yako. Kwa hiyo kama unaanza na unahitaji kujifunza graphic design, hasa kwa wale ambao ni beginner na wanaanza Aa, ah, na na nitakushauri uopti kutumia njia ambazo zitakuwezesha wewe kufika kwa haraka. Hapo njia pekee ni kujifunza kupitia course yes na hicho ndo kitu ambacho mimi baada ya kugundua kwamba kinawapa struggle watu wengi hata mi binafsi uh, ni swala la kujifunza kupitia mitandao kama youtube na maeneo mengine so its better ukaselekti uh, ah, platform ambazo wanatoa kozi ambazo ni za kulipia, lakini most of courses, kozi nyingi sana wanakuwa wanaenda straight na wanakufundisha kitu specific ili uweze kumaster hicho kitu. Baadaye sasa hata ukienda YouTube, ukienda Google, ukienda kusearch kitu kingine chochote, inakuwa rahisi wewe kuweza kuelewa namna hicho kitu kinavyo operate, namna kinavyofanya kazi na kupata mwendelezo mzuri na recommendation ambazo unapata kupitia kozi hizo. Kwa hiyo kwanza kabisa nitakushauri ujifunze kupitia platform kama Skillshare Eh, hizo e, ni platform ambazo Skillshare ni platform ambayo unajifunza mambo yote yanayohusiana na creative design. Kuna kozi zaidi ya elfu mbili huko watu wameweka huko wameupload walimu ambao ni professional na wanaijua tasnia kwa ujumla. So kupitia kozi hizo unaweza kumaster ujuzi kwa haraka, ndipo uanze kuendelea kujifunza vitu vingine, kwa sababu katika maandalizi ya kozi watu wanakuwa wamewatch hundreds of videos, wamesoma vitabu, wamekusanya data, ndipo wameandaa kozi. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba kozi zile ambazo ni watu ambao wenye uzoefu zinakuwa na uwezekano mkubwa wa kufikisha wewe pale unapotaka, kwa sababu wanafundisha straight kwenye kile kitu ambacho unahitaji kujifunza. So unaweza ukajifunza kupitia platform kama Skillshare, uh, link katika description hapo, uh, platform kama Udemy, huko pia kuna kozi nyingi ambazo unaweza ukajifunza. Uh, kuna Arizon, eh, kuna platform kama Coursera na zingine nyingi ambazo wanatoa kozi mbalimbali. So kwa kugundua hilo na kuona pia watu wana struggle sana, mimi binafsi pia nimejitahidi kuandaa kozi kadhaa ambazo pia kama uko tayari kudive katika masuala ya graphic design, nitakurecommend pia uweze kupata kozi hizo na kujifunza. Niliandaa kozi au na kozi ya misingi ya design katika masuala ya poster design. Niliandaa vitu vya msingi ambavyo nitakuwa kuzingatia pale ambapo una design design yoyote ile ambayo inahusiana na poster au inahusiana na uandishi pamoja na design za picha. So kozi hiyo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, inaweza kukupa mwanga wa kutosha wewe kuweza kujua ni kipi unatakiwa kuzingatia pale ambapo unafanya designing yoyote ndani ya software za design. Lakini pia haitoshi, nikaandaa mafunzo na na kozi ya Adobe Photoshop, namna gani ya kufanya graphic design kwa kutumia Adobe Photoshop, namna ya kuedit picha na uh, matumizi mengine ya software hii ambayo ni software ambayo ni industry standard katika masuala ya creative. So kupitia kozi hiyo pia unaweza execute na kujifunza vitu vingi, lakini pia na kozi ya matumizi ya Adobe Premiere Pro pia nimeeleza na nimefundisha hatua kwa hatua namna gani ambavyo unaweza ukamaster ujuzi wa kuedit video. So from the scratch, kuanzia tools zinavyofanya kazi kufanya sequence, timeline na mambo mengine ambayo ni muhimu ya kumaster, nimeyafundisha hatua kwa hatua, tena kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Lakini mbali na hivyo, pia na kozi ya Adobe Illustrator, kozi ambayo pia itakuwezesha wewe kufahamu tool hii ambayo inatumika zaidi katika masuala ya vector pamoja na logo design, posters, flares pamoja na design zingine kama hizo. Uh, bila kusahau pia kwa wale wapenzi wa motion graphics kwa maana ya video. So pia nimefundisha au nina kozi ya matumizi ya Adobe After Effects. So unaweza ukapata kozi hiyo pia na yenyewe ukajifunza uh, kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani ya kufanya motion graphics ndani ya Adobe After Effects. Bahati nzuri ni kwamba kozi hizi hata katika hizo platform zingine nilizoeleza na hizi ambazo mimi nimeweza kuziandaa ni unachangia kiasi kidogo cha pesa, sio kwamba zinauzwa pesa nyingi sana. So kama uko serious kuingia kwenye masuala ya graphics, kama uko serious kudive na kujifunza masuala ya creative design, it's better kutumia kiwango kidogo cha pesa ili uweze kusave time ambayo utatumia kwa ajili ya kuhangaika kujiuliza vitu vingi ambavyo wakati mwingine vinakuwa havijawekwa wazi, au wewe unakuwa unauelewa mdogo kuhusiana na hicho kitu. So kupitia kozi ambazo zimeandaliwa katika mtiririko mzuri, rahisi wewe kupata mwanga na zitakupa zaidi wewe kujiamini na kuona kwamba kumbe hichi kitu kinafanyika hivi na hivi. So hata ukikuta mtu mwingine anafanya, inakuwa rahisi wewe kuelewa kinafanyikaje na ukakifanya kwa usahihi na kikakupa matokeo mazuri kama designer ukaweza kufanikiwa zaidi. So hakikisha unazingatia mambo hayo, na baada ya hapo sasa, baada ya kumaliza kozi hizo, ah, kozi yoyote ambayo ume purchase online au sehemu yoyote, basi inaweza kukupa mwanga vizuri sasa wewe kuanza kujifunza kupitia uh, njia zingine ambazo ni kama YouTube ambako ndo watu wengi sana wanatumia kujifunza. So kupitia YouTube sasa itakuwa rahisi wewe kuweza kuendelea kumaster zaidi ujuzi, kuangalia hundreds of videos ambazo zitakupeleka wewe kuwa graphic designer mzuri na ambayo umefanikiwa katika karia yako ya kudesign vitu ambavyo vinakuwa dope na vinapendwa na wateja wako. By the way, hiki ndo kitu ambacho niliona siku ya leo tuweze kushare ili uweze kujifunza na kuona ni njia gani ambazo unaweza kutumia kwa ajili ya kuanza kujifunza graphic design ili uepuke zile back and forth na kupoteza muda mwingi katika kujifunza kitu kidogo ambacho kama ungepata um, maelekezo sahihi au kozi ambazo zina mwendelezo na mtiririko mzuri zingekuwezesha wewe kukimaster hicho kitu kwa haraka zaidi na kujiamini na kuanza kuwa hired na kufanya project mbalimbali. Sina la ziada, unaweza kunifuatilia social media Instagram, Facebook, Twitter kwa jina la Geo Media Group, lakini pia usahau kusubscribe kama hujafanya hivyo katika video hii, lakini pia bonyeza alama kengele. Thumbs up video hii, share na mtu yeyote ambao unahisi atahitaji kuweza kujifunza kupitia video hii. Otherwise sina la ziada. Jina langu Joel Kadaga, creative designer. See you next time.